咁後嚟我怎麼做啦嚇？咁我想到啦，就係突然間生個精，怎麼做先？嗯，然後我怎麼做啫？我個腰帶出嚟啦嚇。啊，呢種咧就是我們突然間生個精，你怎麼做？怎麼剝落肚子裡面啊？跟住，嗯，這個，嗯，它會跑位置。為什麼你布很難包得你個位置剛剛好的？就是因為呢個它有一種煙啊煙啊，誒、呃。

啊，刚刚有喷泉就可以了，一条放上一条放下，啊，很舒服的呢。你看，你看，做起来好舒服的。啊，如果你我咳得很厉害呢，最好我提供你们啊，晚上整二十四小时都有包住。为什么这么好呢？因为我唔怕对你说，最近我有个朋友打电话给我，他是染了一种病了，哇，他染出来有一种病。

我不可以试吧，因为我刚才做瑜伽做了很多条，你看啊，什么款式都有，那种，那你看，那那条比较薄的，啊比较薄的，啊那条比较厚的，啊那条也是啊啊乜嘢款式都有。这种呢就是我们啊睡觉啊做瑜伽，他们爱嚟做瑜伽的运动啊，呃摊在地下做做瑜伽的。我做一块，开一块给你看先啦哈。

<laughs> 没办法了，为了自己的安全，怕传染给家人，也是蛮一种安全的方法啦。嗯，OK，嗯，我就先来整理啦，拜拜。点我跟你们说哈，说过噶啦，因为以前我做过视频啦，曾经告诉过你们，呃，可以做舌钉，因为舌钉呢，它比较很很滑啊，所以这种呢，它是一种。